خوان اندريس بينيتيث رجل اعمال في برشلونه وعنده جوج ديال الحوانت كبار ديال الحوايج ونهار 6 اكتوبر لقى الحتف ديالو وهو مع البوليس خوان كان تيتهيئ ليه بلا الجار ديالو اللي هو مغربي الاصل سرق ليه الكلب ديالو اللي عزيز عليه بعد ما لقاه في الطريق وحبسو وتناقشو وصلوا بانهم يتعايروا ويدافعوا واحد من المره في الطريق عيط البوليس من وصلوا كانوا هداو وبردوا شويه وكانوا بداو يهضروا ببروده طلبوا ليهم بطاقة تعريف لكل واحد فيهم خوان رفض وبغى يمشي في حالو على حساب الأقوال ديال المارة والجيران البوليس طيحوه في الأرض وبداو تيضربوه كاملين في الكرش في الوجه جميع الأعضاء ديال الجسم ديالو حتى ما بقاش يقدر يتنفس الناس قالوا باللي شافوا بزاف ديال الدم حداه هو ملقى على الارض وهادشي كامل ما صرحوش به البوليس وقالوا باللي مات باش كانوا تيحاولوا يقطنوه يعني يديروا ليه المينوط وقالوا بلا المغربي اللي كان معاه في صراع هو اللي ضربه وجرحه ومنين وصلوا كان في واحد الحالة لا يرثى لها الساكنة ديال الحي والناس اللي وصلت لهم الخبر في المدينة كاملة ما سكتوش وأكدوا بلا داكشي كامل اللي صرحوا به البوليس كذوب ورغموا الناس اللي سجلوا الحادث بالهواتف النقالة ديالهم باش يمسحوا كل شيء وما خلاو حتى أثر هادشي كامل خلى ضجه في الشارع البرشلوني اللي عيا من العنف ديال البوليس اللي تكرر عده مرات ولكن هاد المره تعداو الحدود بزاف والناس ولات تعيش في خوف عليها بغينا نخرجوا باش نطلبوا بحق ديالنا ديال العيش بسلام والبوليس خصهم يحميونا ويوفروا لنا الامن ماشي يجيبوا لنا الخوف